Bang nama siapa bang? Firman. Firman, oke. Okay. Saya pesan makanan. Uh, ini ada makanan yang tersedia Okay, sayur apa yang ada bu? Sayur tahu tempe, sop, daun singkong, opor, urap, kangkung. Itu acar ya? Iya. Acar ini ada pakcau eh oh ini pakcau ya. kalau acar ini ya acar saya belum pernah coba rasanya acar terus ini ikan apa ini tongkol tongkol ya ya ya nggak usah pakai ininya ya ah jangan ya tongkolnya ya iya. terus kuah nggak kuah nggak usah Eh, ini dia tempe balok sama ada tahunya ada. cair tahu ya tahunya aja satu ya ya tempenya tuh oke terima kasih ibu, sambalnya boleh begini berapa bu kira-kira bu biar masuk TV 16 16 katanya oke mantap mantap karena di sini konsumennya lebih banyak orang-orang kantor kebetulan posisi warteg saya ini ada di depan kantor dinas perhubungan dan BPN terus Cipta Karya Alhamdulillah sampai detik ini warteg saya untuk kebersihan selalu saya jaga dan harga insya Allah dibilang murah-murah lah dan artiannya kita selalu menservis konsumen atau ya customer yang setiap hari itu makan jadi ini kebetulan ada kawan dari youtuber mengunjungi saya untuk ya bincang-bincang sedikit tentang gimana sih prosesnya ini apa memang berpengalaman ya alhamdulillah kalau bicara pengalaman di warteg mungkin kalau saya bicara dari tahun 90 kita udah udah di warteg sampai detik ini saya berumur 50 mudah-mudahan kalau kawan semua atau sahabat-sahabat atau bapak-bapak ibu-ibu intinya ingin berkunjung ke tempat saya tepatnya di Jalan Citarum nomor 52 Kecamatan Gambir Jakarta Pusat Tanah Abang ya boleh apa yang saya omongkan ini mudah-mudahan bukan cuma teori praktek pun boleh dikunjungi sini baik harga maupun tempat insya Allah lah layak uh, untuk jadi warung nasi bahasanya tetap kita mencari jaga apa ya ya kebersihan juga mutu masakan juga terus supel dengan pelanggan artinya gimana cara kita eh, lebih banyak pengunjung kita jaga segala sesuatunya baik rasa masakan kebersihan tempat cara kita pelayanannya mudah-mudahan lah insya Allah eh, dengan adanya pengunjung eh, kawan ini berbincang sama, sama saya ini mudah-mudahan kedepannya warung saya ini lebih akan maju lebih akan rame ya silahkan mudah-mudahan lah bapak ibu apabila berkenan ada waktu silahkan berkunjung di sini tempatnya di depan dinas perhubungan artinya begini kita di sini apa adanya kita bicara dan teman youtuber kita ini satu memang mempromosikan kedua itu tadi membantu gimana sih caranya untuk biar kita tuh lebih go jangan cuma mengandalkan nasabah datang ke TPI kita tetap jemput bola karena musim sekarang kan musimnya media sosial kita harus ikut dengan gimana sekarang zamannya ya saya alhamdulillah punya ya dibilang kawan-kawan dibilang ya pelanggan-pelanggan saya tiap hari dia makan dan alhamdulillah dia merasakan gimana pada waktu dia makan di sini atau bagaimana dia melihat keadaan warung yang terus terang inilah sumber hidup saya saya sendiri punya seorang istri satu dan dengan empat anak mudah-mudahan dari doa uh, kawan ini dan doa semua ibu bapak itulah yang saya harapkan mudah-mudahan Allah pun mendengarnya berharap untuk kedepannya warteg ini lebih akan maju lebih akan meningkat dan yang pasti rizkinya pun biarin berkah ya cukup kiranya artinya itulah sekelumit saya bicara mudah-mudahan semua kawan semua bapak ibu menerima silahkan mengunjungi warteg saya tepatnya di Jalan Citarum nomor 52 depan kantor dinas perhubungan terima kasih untuk bicara menu ya insya Allah di sini menu bisa ganti-ganti kita nggak mau nonton di warteg kita kadang-kadang ada ada rawon kadang-kadang kita ada urap ada rica-rica terus yang pasti kita di rolling lah masakan itu biarin nggak monoton dalam artian biar pelanggan tuh nggak bosen kadang-kadang ada masakan kayak sayur kayak pun kita ganti-ganti kadang ada daun singkong kadang terasa apapun itu tetap kita semaksimal mungkin mengupayakan mengusahakan supaya pelanggan tersebut tidak bosan Itulah lamun andalan saya ya boleh dikata opor ayam atau sayur tahu tempe itu menu andalan warteg yang pasti ya kebetulan kalau kita buka warteg ini untuk bangun pagi kita antara jam setengah tiga sampai jam setengah empat lah itu udah mulai masak selesai saya antara perkisaran jam-jam tujuh atau jam enam karena seumpama kita bangun jam lima kita nggak puber konsumen kita pagi udah ada nah itu berjalannya waktu kita untuk buka tutupnya itu berkisaran untuk sementara kita jam sembilan malam udah tutup ya alhamdulillah dengan dengan dari jam 3 sampai jam 9 tersebut ya Allah ngasih rezeki walaupun itu artinya itulah yang kita dapat untuk saat ini Alhamdulillah segitupun ada satu bentuk gimana ya ya bersyukurlah kita sama ini kita buka buka dari jam 3 atau kita udah bangun jam 3 buka jam 5 tutup jam 9 malam dan doa semua ibu bapak ya itulah yang saya harapkan mudah-mudahan Allah pun mendengarnya berharap untuk kedepannya warteg saya ini lebih akan maju lebih akan meningkat dan yang pasti rizkinya pun biarin berkah